Sayın Altay'ın mikrofonunu açalım lütfen. Buyurun. Açıldı Sayın Altay. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi işçisi üzerinde çoğunluk fırsatıyla yapılan bir hukuksuzluk da giderilmiş oldu. Bundan sonra meclisin her çalışmasında yoklama istenebileceği Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Düzüğü'nün anayasada belirtilen çalışma usulü esaslarına uygun şekilde meclisin çalışabilmesi bir memnuniyet verici bir unsurdur. Sayın Başkan asıl arz etmek istediğim husus şudur. Biraz sonra iş tüzüğü 37. maddesine göre Niğde Milletvekilimiz Sayın Ömer Fethi Gürel'in doğrudan genel kurul gündemine alınmasını talep ettiği bir kanun teklifini görüşeceğiz. Bu kanun teklifi emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen kamuoyunda milyonlarca insanın da bir an önce çözülmesini beklediği ve bütün siyasi partilerin 24 Haziran seçimleri öncesi millete verdiği bir vaattir. Bu genel kurulun takdiri ayrı. Beni üzen şu, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısında, sanıyorum Dikmen kapıda, emeklilikle yaşa takılanlarla ilgili kurulmuş platforma dernek başkanları, kendilerini çok yakından ilgilendiren Niğde milletvekilimizin bu kanun teklifinin görüşmeleri ve oylamasını izlemek için bir anayasal hakkı kullanmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmek istemişler. Ama bunların girişleri başkanlık makamınca muhtemelen idare amirliğince engellenmektedir. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Hamaset yapmak istemem. Meclisi millete kapatamazsınız sözü çok kullandığımız bir söz. Şu anda makamınızca gerekli girişimlerde bulunarak emeklilikte yaşa takılanlar platform ve dernek yöneticilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesine alınmaları Teşekkürler Sayın Altay. Bununla ilgili girişimlerde bulunacağım şimdi. Ee, sözünü ettiğiniz şahısların neden e, meclise alınmadığını ya da alınıp alınmadığını soruşturacağım ve e, kendilerinin girmeye engel iç tüzüğe ve kanunlara dayalı bir sebep bulunmadığı takdirde meclise alınmalarını genel kurulu izlemelerini sağlayacağım. Teşekkür ederim.